за друга стал, С которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, А мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост от друга верного, Сурового собрата своего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было. патроны, сигареты ли, Мы поровну нудили пополам. Одною плащ-палаткою согретые Мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, Куда бы не забросила судьба, Я помню, как однажды друга лучшего мною афганская тропа. старой фотографии любительской Еще после атаки не остыв мы два десантника из Витебской. Устало улыбаюсь в объектив. И я гляжу на эту память прошлого. Свеча горит и тает стеарин. Мы в день последний верили с Алешею. Тот день пришел. Я праздную один. За окном ночная тьма колышется. Гляжу на фотографии, курю. И мне хрипший голос друга слышится. Живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, По улицам трамваи звенят. Я пью вино старого товарища, а был бы жив он, выпил за меня. рассвет Встает пожарищем по улицам трамваями звеня старого товарища. А был бы жив он, увы.